Thank you. surganda davron bir yoni gurjiston bir İran. Otuz üç uch o'lkani xirojin olgan qudratli betayon yurtim bor meni Min bora maqtasam maqim bamani Min bora maqtasam haqqim bamani Onun kebi oğlum bulsaydı beni diyen arzu kılgan Çınğız düşmanı Vatan yolda şehit cantanın Cağlıdım kebi merdim bağmanı Min bağram ahtasam hakkım bağmanı ming bora maqtasam haqqimda mani Şehrim ortasında Günde zelgâri Unde mengü yeter Meşri apriyari Biyede ziyare Ahl-ı katari Palvan pir mukaddes Hakim bari beni Min bağrı muhtası Hakkım bana meni چکه پر مناوره اسمان زنگی سنت پیش کچاو بولمغا پینگی Firuz fallı dostşu kalender benim Hacı Hacı çal Başımda o benim Bağına baktasın Hakkım bana o benim Havresmi biruni memnun mektebi آگهی مونسی از سلبی جشکم من متینی کیلم kibi بی taqdirim baxtim bomini ming bora maqtasan haqqim bomini ming bora maqtasan haqqim bomini ming bora maqtasan haqqim bomini o'zi haq yetdi o'zi qodri Alloh isyonga botib qilmadik bir astag'firulloh o'zing yetasan ronigado hammasi valloh majnun başını, sajdadan olmas edi aslo Ger Leyli itini cülümden Tabbim sellemna Vestiğayet olmayı Nige tavet kılayım mu موی پرام کندا پراوت کلیم Yıllar kil bana bakmasa meclis kurayım Neyle kırav nergizli başımga uğrayım Kim başıma afet kiltirir ul küzi şelam Niye sevzi benden suçum kadri takdir Benden aklur onun için ileyi tekbir Bulmana aşkır feryat itibeyle bana tebir Yazmanda yüzün kağıt bir takdir İşayetini kıldım benim şenime imlam sardı derini Astoniga anjuman ko'rdik biri xushida may ichadi nechasi mastlik zavyi turadi nafrat etib ilgida tesbih Ulumu beçe güya ki Çıkıptır yine esri Yok sen için yerde bağırıldı aman Qulşular kiliyar Beytine sevniyar Türler Ramze kılıçı Birleyi köksümce Kılırlar Olam vakili Kıldım hatalar keçirurlar do'zax nimagar ishq o'ti birlana qiziturlar daraliga uchmadan yurur bastag'i avlan kim karı Ah sevgiler Meyi şeref ister Yahut karlar ümmetidin Eyle temellem İcliyle ötürdüm ömrümü Mav ile sağlı Yetmez mi sana Bul hastanından dilene ayını Kamine kılır Ben değilse kaşının yayı Vestiğe yetişkin Neçe sen bulsana navayı Yer qilsa akram Tangri taborak va taora Yer qilsa akram Tangri taborak va taora قشتي talip bağaya Gel sevgilim geçti talip bağaya Bülbül görsene gülney tamaşasını Koy labing labime dudak dudağıya Tiller görsene balın tamaşasını Tilleri görsün tamam şansını. Bu dünyada verdi bize ming elvan Yar için neçe yil gezdi sergezdan Leyli görsün ey Mecnun temaşasını Yar için neçe yil gezdi sergezdan Leyli görsün ey Mecnun şansını. Bilir kim neyledi berbat İşkilir kim neyledi berbat Her kime düş gelse akladır peryan Bir üstün yolunu akıp kazdı Ferhat Şirin görsene Ferhat tamam şahsını Üstün tağını akıp kazdı Ferhat Şirin görsene Ferhat tamam şahsını Lakin merkime saldı bir sevda Can bazen uğruna düştü On iki yıl aktı derya deme Üzre bu görsün üzre tamaşasını İki aşık koşulsalar cem bulur Dağlı gözü sinelerine bulur Sen aşık senem seneymen garip olup Akça gülsün seney bizler tamaşasını Sen aşık senem seneymen garip olup Hemme görsün bizler tamaşasını شمع سنين kalmış günüde kalmışım aç imayı tanaba Mürşit kebiyiz o Köylümlüğüne sil gamı eyle deyram وەستیدە ئەمیتز بەستیدە ئەمیتز Yılda şerdin şam bırakın uzak oldu Sıviden eser yok كلمة وكلم أين كرشيد براشام غلغل أنا كندز غلغل أنا كندز قهرين بلا هر لازم أنا tatarsam Kıl indi tamaşa Ol dedi ki saçıldı mənim cismimə peykan Her moyumuz əyiz Her moyumuz əyiz durmam Ahım şərəridir, kürünür, hər özlə hər yan Demə anı yıldız Ahım şərəridir, kürünür, hər her hər yan Demə anı شای شوخ دلارا رمیت کنی شای فرهاد که بی کزدردر کیلمدر هم تانم یا qahra qilib labingni shu deysam kelgin mani turgiz Kel qahra qilib labingni shu deysam kelgin mani turgiz kelgin mani turgiz kelgin mani turgiz kelgin mani turgiz uchun Rahsida Muborak xonim Yap. İşte gençler. Hay bağda gezer Ay uyanan çağda gezer Hay yavrularım bağda gezer Ay uyanan çağda gezer İzle film dağda gezer Görünmedin is görünmedin Ey yıldızlardan sorayım mı? Savallara uğrayın mı? Derdim aytıp yığlayın mı? Görünmedin Derdim aytıp yığlayın mı? Görünmedin Ey görünmedin Görünmedin çıraya Okşatamam yıldız aya Karang diye bu çıraya Gözü kara kaşıya Gözü kara kaşıya Yarım gel akır gel akır Canım gel akır gel akır Yarım gel akır gel akır Canım gel akır gel akır Eloşlaşıp yürümedik hiç İlısıbet kurmadık hiç Eloşlaşıp yürümedik hiç İlısıbet kurmadık hiç Gite bilmin durmadım hiç Gite bilmin durmadım hiç yavrum Gel akır gel akır canım Gel akır gel akır yavrum Gel akır gel akır canım Gel akır gel akır qir gala qir jonim gala qir gala qir yavrum gala qir gala jonim axır gel axır canım gel axır gel axır yavrum gel axır gel axır canım gel axır gel axır çekladı balıkçını kayıkı Ayran külde çekladı balıkçını kayıkı Evet cana tapılmadı min yardan bir layıkı Evet cana tapılmadı min yardan bir layıkı Bu yiğitle koyla verip ülenip hem aldılar Evet cana uşak Allah içi yanayıp kaldılar Evet cana uşak Allah içi yanayıp Ur kızlarını sevindi Şu barışta kalıp gider Ur kızlarını sevindi Uy gitle koyla berip Düylenip hem aldılar Evizcana Allah içi yanayıp kaldılar Mübareke Allah içi yanayıp kaldılar Gülüp varıp sulup kayıpınca suçu aradım Gülüp varıp sulup kayıpınca suçu aradım İndi sıra gelecek yok kafa bulup aradım İndi sıra gelecek yok kafa bulup aradım Bir gitme koyuna beni The bolam deya xodimni so'rar har kun uzar yo'limda turar kimlar qarar qo'limga ammo faqat onam ko'nglimga qarar kimlar kulumga ammo fakat onam külüm kirib yor ko'nglimni olishi mumkin do'st yanımda tırışı mümkün. ammo bildim içi ichidagi o'xshamaydi onam hech kim ammo bildim dunyo ichida o'xshamaydi onam dardim olma so'zidan bo'lak dunyo emas unga men kerak dardim olmas o'zidan bular saodatim so'rab xudodan har kun qilar duoyi bilan saodatim so'rab xudodan her gün kılar duayı kılar Ya köylümün oluşu mümkün Dost yanımda turuşu mümkün Ama bildim dünya içi deyey Okşamaydı onam hiç kim Ama bildim dünya içi deyey o'xshamaydi onam olsun. King destana döndü Tinglay sizlay ko'rganlarim hayot keng destona döndü Bazı dosti deb yurganlarim vaqt o'tib dushmona döndü Yigit edim yashnov qirol go'yo olpaomishdek sultanım. Yigidim yaşlı kurem Göğe arpamıştı sultanım Baski olmaz tüküp palvan Emmesi yalgana döndü Baski olmaz tüküp palvan Emmesi yalgana döndü eslatib qo'ydi tuhmatik va tirik so'ydi yaxna xohlik bag'rim o'ydi guldigi samona dundi yaxna xohlik bag'rim o'ydi guldigi samona dundi bular günah Boyun eğmeysen Azımcan hayattan sabah alıp alıpçın insana döndü Azımcan hayattan sabah alıp alıpçın insana döndü Tingley sözley kürgenlerim Hayat keng destana döndü Bazı dostum yürgenlerim Vakt ötüp düşmana döndü وقتی پشمان دندی وقتی پشمان دندی baxtingdan quvonsang quvonib pishgan baxtingdan davron sur qaytmagin endi axtingdan ayrilib qolgangin toj taxtingdan ayrilib qolgangin toj taxtingdan saloming olminglar qaramin yetar qaraqvol surashar yaram biter Ayrılıp hangi tacı taktinle Salamin ol millet karamin gitar Halak var süreşe yaramin gitar tahtının başını Gel gel kimseler İtine çiğneme Bir gel kimseler Mahtanın başını Gel gel kimseler Seyle düşkenin Bir gel kimselere Salamin ol millet Karamin gitar Halak ve ol süreşe yaram Sen de düşerim tergen kimselere Sana omi yol millen karamin gider Kalak var sıraşa yaram gider gene her günü Selamın al millet Haremin gider Falak val süreşe Yaremin gider Min bağre selamı yer gene her günü Selamın al millet Haremin gider Falak val süreşe Yaremin Yüküm anəti bərkimə bir bəkimə Ah ulə mənə ələmlərin ələngiyə səl yatır Ah ulə mənə ələmlərin ələngiyə səl yatır Yalğan ekən sevgənlərin ələməti var yatır Yalğan ekən sevgənlərin ələməti var yatır Hazrete sen güdürsen Duzlasan yüreğimle Hazrete sen güdürsen Duzlasan yüreğimle Özümün bilmin kaldım Yar sana gereğimle Özümün bilmin kaldım Yar sana gereğimle Ah ulemen elemlerin Elengiye saryadır Ah ulemen elemlerin Elengiye saryadır Yalan iken sevgenler eleme tıpar yatır Yalgan eken sevgenlerin eleme tıpar yatır Leblerin ne gunçeleri, ben canım demidi Kipriklerin dilim dilim Bağrımni keskiliydi Leblerin nimçeleri Meni canım demidi Leblerin nimçeleri Meni canım demidi Ah öyle men elemlerin Elenge salyadır Ah öyle men elemlerin Elenge salyadır Yalgana gel sevgenlerin Elemeti bariyadır Yalgana gel sevgenlerin Elemeti bariyadır Adalettir şünşe yanıp Yürgenlerim azıldı mı? Mene kıyna, mene sina Sana köylün yazıldı mı? Mene kıyna, mene sina Sana köylün yazıldı mı? Ah ule men elemlerim Elenge sal yağdır Ah ule men elengiye Elenge sal yağdır Yalgana gel sevgenleri Gelemedi bar yağdır Yalgana gel sevgenleri Gelemedi bar yağdır Elemedi bar yağdır Elemedi bar anlatır yeah. Ah. Kırgeninde ilk bağrı diye aklandım Kep yanlışken eken ben ayıp gelip fikrimden bandım Yedirmeyin koydun azap Hatta asarım kandım bularsan deyip Saadetden eksi kapşın bularsın deyip Aklı huşum yok Sen huşun bularsın deyip Ne bir yeğledim güldüm ha ah, Ne bir mirine kandım Ey mekirlerine mingde adı gün yandı Rahat körer ben dedi Azarın baştın açtı Tökken kız yaşlarında neyder yağlar dolup taştı Güldük pakize ömrüm Gam gıssada açılaştı Ne bir yeyledim güldüm ha Ne bir yerine kandım Mekirlerinden hey kız 360 gün yandım qildi dars ketdi nomi sorin na qilsam sal qildi na bir yayladim guldim ne ah, bir mirin qaldim istamlaringdan mingda otuz yuz oltmish Sözler benden için Aldın avga gitmedin, Yetek silte bir yola Aviyor seri gitmedin Öksün aşık irkin Baktık bağlı yetmedin Ne bir yeyredim güldüm Ne bir mirine kandım O sistemlerinden mindan 360 gün yandım Hey mekirlerinden mindan 360 gün yandım Isınalmış gün yandı Dilber kolunda sazı Her nalasında nazı O dilber kolunda sazı Her nalasında nazı Nazı reş nazı Gizli kumar köyler Çırpıp tutar köyler Nazı reyiş razı gözü kumar kuylar Çırpıp tutar kuylar Aha aha aha Çırpıp tutar kuylar Hem sanatın bakarı Köyler köngül kumarım Hem sanatın bakarı Aytıp köngülde bağırım Gül yüzlü yar köyler Sırtım tutar köyler Aytıp köngülde bağırım Gül yüzlü yar köyler Gözlü kumar köyler Aha aha aha Aha aha Gözlü kumar köyler Dikilme yeryüzünde ay Ah eyleri sözünde ay Dikilme yeryüzünde Ah eyleri sözünde ay Köklerde yıldızında Yar gezin arküler, Yüzü kumar arküler. Köklerde yıldızında Yar gezin arküler, Çırpıp tutar arküler. Aha aha aha aha aha aha Kızı kumar arküler. Kudura bu zamana yatmıyor ya köyler Gözü kumar köyler Aha he aha he Aha he gözü kumar köyler Aha he aha he Aha he gözü kumar köyler Çırtıl tutar köyler Gözü kumar köyler yer samoni titratib ko'ngilni dum yayratib yer samoni titratib ko'ngilni dum yayratib vujudinglar patib o'ynab baring lazgiga vujudinglar patib o'ynab baring lazgiga qal men yurakda armon narsaga kelsin jahon qal men yurakda armon perin ezgiye Ay tamanım ağlama oyna perin lezgiye Gelin gelin devrege ısıldaşa benmege Her yana bir bir taşa oyna perin lezgiye Yeah! Selkilez bir atalım Kilez giretanlar birini vurnu bak Dertlere bular dama oyna berin lezgiye Dertlere bular dama oyna berin lezgiye Gelin gelin devreye ısıldı kepenmeye Her yana bir bir taşa oyna berin lezgiye Gelin gelin devreye ısıldı kepenmeye Her yana bir bir taşa oyna berin lezgiye بري لسيا دور to'ylari yurtimni ro'ylari o'ynab baring lazgiga yurtimni ro'ylari o'ynab baring lazgiga adolat ber bo'sh kelmin bizni tashlab to'xtamin adolat ber bo'sh kelmina bizni tashlab to'xtam ey turishimizdan aylaning o'ynab baring lazgiga turishimizdan aylaning o'ynab baring lazgiga keling keling davraga usul tashlab hammaga har yana bir bir tashlab o'ynab baring lazgiga keling keling davraga usul tashlab hammaga har yana bir bir tashlab lazgiga o'ynab bering lazgiga katta rahmat salomat bo'ling muborak xonim rahmat bo'lsin sohibi sardan ursin oliy makolini surarsan g'ayri birla ishrati zavqi sapolini ajab hayron yururman ko'nglima soldim ey xapolini kili dilbar bayon aylay sana bir biray juda olug'ni shoiram etib solg'ay o'ziga oshna olug'ni Yolunda sargayıp bir sevrsem mal çireyi zerdim Misali teşnesimen İyi habibim dilde küp derdim Hırat bir gavnesi Buldum seni deyip kimsesiz yürüdüm Tamami hanım hanımdan geçip bir seni derdim Özünden özge bilmeydir Özün saldın ey cüdalığına Ganiler kasra Fakir külbem şene görmez men Garip mestağune ağlidir Peyalı sözlerini demez men Tamam minneteyi bile Eyleme aşk hayriden sormaz men Süleyman takdiyu Cemşidni camiga vermez men Kolumga kaseyi çöbün olib qilsam aygadorini dostum sen hani bilgi Deme terk eteyim bedni Ki ağrım ben haber birgeyim Bütün sevri kara oraya Tende takat kalmadı kürgül Senize oytay nasihattin Bugün mihrabara kurul Cihandan kürmedim ergiz Ki sen de gayri Rakibim bezmedi, Şedman yürürsen açılıp kül diye Meni ruhi siyadin Ne keçidir ne süre bildiğin Her işe mevul eyledin Köylüm yüreğim bağrımı atıldın Ey avi sen yedi dilber Bana cebrüt yapan kıldın Cihanda körmedim hergiz Kişi senlik eğriye oğlum سنيف شي معون zulmü isyan yılda yıldım Hatta akılım küküyorum Yine derge oya kildim Neden o kildi kulağımla Şi silmese hatta Aşklık niye? Sana sabreyle al hastalık Der zehmi değil korkma bulur merheme işbe Hazık tabibim değil korkma Bu rahmetli keremli Penat şavlı vehmedin korkma Seni meşrep ki fasın Günahın rahmedin korkma Eğer af eylese yavrum geçer sensiz ey günahlığını Eğer af eylese yarın geçer sensiz ey günahlığını bülü Her tülünü bülü Şimdi beni adem eden Tülva seyre Büteye alamayan Her tülünü bülür her tilni bilir endi beni odama jondir til vositay robitay olamayandir g'ayri dilini sayr qiling bilgan yoshlar g'ayri dilini sayr qiling bilgan yoshlar kamil muhlarlar to'lani endi ayoldir Kim ilmi hünerler tulanı ende yandı Oğlum sizi artık bilmedik Bilmek yani gayret edin faydalı kandır Lazım size artığını böyle edin Bilmek yani gayret edin faydalı kandır Bilmek yani gayret edin faydalı kandır Bari ekte oy candı İlmi perine yubarlar balanızı okuyanlar Bari ekte oy candır Zağrul maslanlarda, zağrul maslanlarda Tül bilmeye vazdin, tül bilmegeniden Anı bari tulakandır Til bilmegen eden anı bağrı tulakandır Til bilmegen eden anı bağrı tulakan Düz güldürdü bana Ul sergül ruh kelmedi Közlerim ve keçetan o'tguncha umr ko'kilmagin oy oy oy yo'ram asir aşkımı Çıktım yolda intizam Kildi can ağzımda Ul şu ibadet شغمدي Sabah sabar mı? rahmat katta davom etamiz shu yerda bir qo'shiq bor ustozimiz ustozlarimiz o'zbekiston xalq artistlari aka uka ish chanoblardan o'rgangan shularimiz bor kutaman ruxsatlaringiz bilan shuni aytib bersak marhamat qo'ldan kelganicha yurakdan asragan gapim bor kutaman kutamman kelmasang dunyodan bir yolg'iz o'taman kutaman kutaman kelmasang dunyodan bir yolg'iz on. ey sohib jamollar kutaman kutaman dunyoda bir yolg'iz o'taman kutaman kutaman kelmasang dunyoda bir yolg'iz do'stlar kelinglar birga aytamiz kelinglar muradbek kel bunyodbek kel farhodbek Dilim giriptarem giriptarem esirem aman Ömrümde gezmelem gül gülse or seyrine Esli bahar içremelem bülbül olmaz Gülse or seyrin eylerem el gül olmasın Aman ey aman aman Aha. Galita olar galita olar Kavurlu bular kavrsız olmaz Yigit başı yaman bulsa Morlu bular morsuz olmaz Aman ey aman 生，还是老死？ Bunça bulur bağrı kan Sür keçəmən səni də Varsa yüzügün nişan Laləsinə yenər büzül Bülbülü bir halıma Söylə mənə sənəm Kimni var yarısan Ala gözü buy buy buy kara gözü buy buy Ala gözü gel bərə hey kara göz Kur'an'ı payı kıyvanısın tanedir Söyle bana mübarek cümlesi ver yar sana ey Alagöz Hey Karagöz Hey Alagöz Aha. Açın samalanır çalanlara Lelele bin şemin abla Ay sen hemen kimni sever yarsam Ala gözü boy boy Kara gözü boy boy Ala göz gel bana hey Kara göz gel bana hey bir anlasın O düşem şandırırsa Bilmeyi senem kimden sever yarsa Ala göz, ay kara göz Ay ala göz, ay kara göz Ay ala göz, kara göz Ay ala göz boy boy Kara göz boy boy Kara göz boy boy Kara göz boy boy Kara göz boy boy Kara göz boy boy katta rahmat salomat bo'linglar Это Рахмат.